Então, eu fui. Eu fui impostor. Trazer seguido na mão de Deus. É que eu sou tipo mago. E eles me perguntam. Ô gato, por que você não come? Por que seu negócio não quer comer? Por quê? Por quê? Hein? Desloca. É que eu tô velho. Deixa só você tem você que comer, toda. Né? Eu já comi demais, sabe? Hum, acho que eu não preciso mais comer. Óbvio que precisa. Óbvio que você precisa, gato arrumado. Você é um gato arrumado, não é um gato arrumado. Um minuto. Eu vou te despedir, eu vou te mandar pra rua, vagabundo. Achamos uma gata bandida. De novo, roubando os negócios. Mano, tu é gay.